Kita dengan Hakim Tu Hakim juga Okey sekarang kita dekat kat mana? Dekat rumah Tobia ya. ha, ah, Okey kita dekat kawasan rumah Tobia ya. Brandon punya rumah And kita ada shoot untuk fight scene Dan Ya yeah, kita nak shoot fight scene Okey Vaksin Vaksin bukan vaksin takdir yang berlaku ini Bakal menjadi kisah silam Walau aku tak ingin tidak perlu aku silam Ini jalan yang ku pilih Masih ada cara berbeza Tak perlu kau ada cara Lihat ini ku punya cara Di ukur pernah pembaris tajak kalukis Adakah masih tebal ataupun sudah tipis Atau juga cerun-cerun tandus pun terakis Tukar algoritma hidup supaya tidak tangkis Cindain dari tatap kedua belah mata Dulu suram kini hampir kembali gembita Mungkin kerana fikiran nemo dan ego Salah nombor satu bila tiadanya risiko Aklim masih dalam situasi menjadi lipu Bayu sayu kuyu habis-habis telah disapu Sejenak berfikir akan habis di batas seteru Barangkali dia menuju cahaya menyeru Tidak pernah lusuh untuk diceritakan Selamanya alegori menjadi ingatan Padanya bertuah yang membuka lembaran Bila mana kita bakal ditimpa saran bulan Jadi yang berlaku ini Bakal menjadi kisah silam Walau aku tak ingin Tetap perlu aku silam Ini jalan yang aku pilih Masih ada cara berbeza Tak perlu kau ajar cara Lihat acara Variasi yang masih hantui jasad ini Retasi titik yang tak disambil sinkronisasi Baik buruk kita putih hanya luaran diri Jurang penuh misteri satu kisah misteri Suatu kala anda kata mereka pun cerita, Berkala juga calitan ditipu oleh berita Cuba berubah namun dihasut media masa buat dapat teruskan lebih baik begini saja Sepucuk surat hadiah dari hitamnya lohong Pesannya agar kamu tidak berkata bohong Agar hidup selalu tidak dipandang serong Moga lepasin lari bolehkan dari selok belok lorong Isolasi konsentrasi inflamasi juga solusi Deklarasi diberi dari pelbagai definisi Antara diteliti dari pelbagai fungsi Dan juga interaksi bersama implikasi Kadiri yang berlaku ini Bakal menjadi kisah silam Walau aku tak ini aku silam Ini jalan yang pilih Masih ada cara berbeza Tak perlu kau rappers. So I've got a small fart. Salah semua perkenalan Bulu tangan bukan lawan Tujuh belang no bekalan jalan Siap kau tekan belakang kawan Rendah lorong penuh liku Cakap banyak kena siku Bukan buat cara bisu Amarah pakai mulut dan tak laku Jangan harap dihormati Kau mula pakai cara basa mati Kau sudah mula pakai cara jari Kau hampir mula guna cara maki Ay aku memang tak ada hal Baru kata sikit kau dah maki apa hal yeah. Cuba lawan aku kau memang tak ada akal Dunia sementara bukan kau seorang kekal yang berbaju lawan Bagi dia ke Dulu mula aku dah tawan Nanti kan diam dengan aman Cuba lagi persilakan Kawan yang berbaju lawan Kau belum mula aku dah tawan Nanti kan diam dengan aman Sila cuba lagi persilakan Kawan-kawan Bagi lawan Muka-muka Jadi perlawanan Rah lawan berbagi lawan Kau buat ku tertawan Ini bukan satu perlawanan Datalan dua muka aku sadukan. Kau okay. kosong ku angkat aku tidur Pula pada timbul ada aku sarung Action Kau nanti Kau nanti aku Kau nanti Kau nanti aku Kau nanti Kata tapi tak tumbi tak suruh sedikit Sejati aku tempat keluar sikit-sikit Jangan sedang buku luar kau berbahasa Macam dari dia maha kuasa Zeke Kawan yang berbaju lawan Kau belum mula aku dah kawan Nanti kau diam dengan aman Sila cuba lagi persilakan Kawan yang berbaju lawan Kau belum mula aku dah kawan Nanti kau diam dengan aman Sila cuba lagi persilakan Ada kawan beres Melayu Kamu isteri ya brother <laughs> Shout out to my brother masih tebal ataupun sudah tipis Atau juga curun-curun tandus terakhir Tukar algoritma hidup supaya tidak tangkis Hindari-hindari tatap kedua belah mata Dulu suram sikit kembali gembita Mungkin kerana pikiran ni muda ni go. Salah nama satu bila tiada nyari siko eh, Ikutnya ke belakang-belakangnya Situasi menjadi ibu bayu sayu Kudu habis-habis telah hmm. disapu Sejenak fikir akan habis di batas seteru Bahaya menuju akan cahaya menyeru tidak pernah lusuh Dia ditakan selamanya. yang ada Tuhan yang menjadi ingatan Padanya bertuah yang membuka lembaran Bila mana kita bakal ditimpa sarang bulan Takdir yang berlaku ini Bakal menjadi kisah selam Walau aku tak ingin Tetap aku silam Ini jalan yang ku pilih Masih ada cara berbeza Tak yang tak ada yeah. Saya punya sasi baik bu Kita putih hanya luaran diri Jurang dalam diri besar tapi sangat seru Suatu kala anda mereka kepercayaan berita Berkala juga tani tani tipu oleh berita Cuba berubah namun dihasut media masa Ku dapat teruskan lebih baik begini saja Sepucuk surah hadiah dari hitam dan lohong Pesannya agar kamu tidak berkata bohong Agar hidup selalu tidak dipandang serong Moga lepas dilarikan dari sana Isolasi konsentrasi afirmasi juga Solusi deklarasi diberi dari pelbagai definisi antara diteliti dari pelbagai fungsi dan juga ah. interaksi bersama implikasi. Akan menjadi kisah silam walau aku cari. Eh, hey, jap, jap, jap. Ini macam mana? Okay. Eh, okay. Ini nak tak nampak muka kau orang kau? Ya, tak. Kau tekan benda aku. Dah, dah. Eh, banyak ni. Cak, Minyak rem jangan terkejut Jangan terkejut Ingin masuk hukum betul-betul dalam frame Apa jadi biar dia dulu Sampai habiskan Faham? Kasih sebelah Sebelah Atau Dua lagi lah Apa sih sini ke apa? Tak. cepat sikit. Berlari, berlari dari sini. Berlari. Eh, korang sah. Okay. Guys, kita baru settle tadi. Ha. <laughs> Tiga. Guys, kita baru Guys. settle. kami baru habis daripada shooting. uh, scene tiga untuk satu short film untuk Scope Productions. Kita orang join dia orang punya competition. And hope korang dapat doakan kita orang untuk menang lah. Kau oh, jangan lupa saksikan bila kita orang dah dapat nombor dah boleh upload dekat YouTube. Ah kita orang akan upload. Jangan lupa saksikan eksperimentasi satu short film arahan aku dan lah, aku dah boleh ah uh, yang belakang tu. Atau dua tiga Angkat Weh anjing anjing anjing weh Okay guys aku danya and So kita Dengan kita sambung Hari ni adalah hari yang kedua Untuk kita pergi shoot Satu short film uh, Eksperimentasi Dan aku sekejap lagi aku akan gerak shoot dekat kita punya I think this is a third location of yeah uh, fourth location untuk kita shoot dan habis dia dekat location yang ni this is our last um, location for the shooting and we are done we're wrap so yeah kita setakan post production editing semua and korang jangan lupa subscribe kita jumpa dekat tempat shoot nanti ciao Then we got 3, 2, 1, and action. Action. Diam senyap semua belakang. Jangan ada bunyi belakang terus. Belakang terus. Okay, ready, few to one and action. tu anak Ishan. Belum, belum, belum, belum. Jangan bagi lagi. Betul. Dia cerita anak Ishan. Apa rasanya kan kalau aku buat satu virus dan suntik dekat badan orang. Angkat. Sakailah. Aku Eh Firah Aku rasa kan Apa kata kalau Kita buat satu virus Dan kita suntik dekat orang Aku nak tengok apa jadi dekat orang tu Engkat Dah Ni mampus lah Eh jap, angkat Okay <laughs> pergi mampus lah. Okay, kau nak tolong aku ke tidak? Okay, Jangan ketah. Ready? Jangan. Ya, angkat. Angkat nanti kau pihak dia. Cepat. Oh, aku dah seksa ni. Wah. Mas terus. Ready, three, two, action. Dah? Ni mampus lah. Kat. Dah. Dia mampus lah. Sekarang kau nak tolong aku tidak? Sangat sengit tu aku tu. Aku tak tahu nak kawan ni mana ni. Ni pegang dia lebih sini. Ha. Boleh deh. Jangan berjalan langsung. Ready to action. Ha. Dia mampus lah Sekarang kau nak tolong aku tidak? Kat Tuan kan Action Sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, aku lupa, aku lupa Jangan, jangan marah Sakit ni, murah aku Tengok, tengok Six so Pegang jap Jap jap pegang Ngangung ngangung ngangung ni <laughs> Ih bayu ni Okay daddy Daddy kamera spiritual kan eh. Action Kemal. Kita ada pakar kelebihan dalam perubatan. Jangan salah guna. Oh, sorry. Aku tak tahu kau kalau macam ni. Tengkat. Mega, Ready, tukar di tukuan. Action. kita ada kelebihan dalam pakai perubatan. Jangan salah guna. Oh, sorry. Aku tak terlengkap macam tu. And cut. Kau bagi space nak nak aku nak space. Sini. Aku nak di sini depan. Okey. Pasal nak sini. Ni, hmm, ke situ. Nanti aku letak sini. Nampak? Ngaman? Nanti aku cakap tu dengan sini. Abang lagi aku bisa. Macam habis. Kan? Betul lah. Okay, Nadi. Nadi, si tuan. Cerita tadi, macam tadi. Tak, tangan aku dah lepas lah. Okay, Nadi. Cerita tuan dan action. Kalau kau tak nak tolong aku, aku boleh buat sampai kau nangis terduduk kalau kau tak tahu. Dalam kau apa? Lah, kan cakap ha. ke? Kau tak cakap tadi. Alamak. Mak, Abah. Ha, macam tu. Ya, kau bunuh apa? Bawa muka lah sekali. Nanti kita tuan dia. Action. Ha? Nak? Lah, abah. And Hindi pwede mabailah to. Tata. Ah, baila. Out to. Ready to And action. Ah, yelah. Aku tolong kau buat virus tu. Tapi kita kena ada vaksin juga dulu. Jangan risau. Vaksinnya aku dah siap kita tinggal siapkan dia punya virus ni je tapi yang penting kau kena tolong aku kau orang berdua kena tolong aku faham Okay, kau pergi ambil adikku Kenapa? Kena pula ah. kan? Ha. Okey. Ambil gigi tu dia yang ni satu kat kan. Okey. Okey tu ada. Action. Hmm, yelah aku tolong kau buat virus tu. Tapi kita kena ada vaksin sekali. <laughs> Jangan risau. Vaksin semua aku dah siap. Kita tinggal siapkan dia punya virus ni dia. Yang penting kau boleh tolong aku. Dan kau boleh tolong aku sekali. Faham? <sighs> Kau pergi ambil Ready, three, two, one, and action. Jalan lah cepat. Dekat. Ready, three, two, one, and action. pasal vaksin korang tak perlu risau sebab aku dah siap vaksin yang awal yang penting kita kena siapkan virus ni dulu yang paling penting sekarang ni kau kena tolong aku dan kau kena tolong aku kau okay. okay. ambil dia Eh, mati. Ada itu tuan action. Semua silent, baring, akhir nandung, hilang. Dah ready? Sudah tuang kan? Belum, belum, belum. Daripada tuang, daripada nak tuang, daripada nak tuang. Ready sudah tuang kan? Action. Cut. One, two, three, action. Eh. Ni apa benda pecah-pecah ni? Ha? Aku nak nung Aku ah. tak nampak kau. Wah, kau balik sini ya. Kau tarik sini ya. Kau dari sana, kau tarik. Kau pergi kat tempat kau balik. Ha, sini. Oh. Uh, Ni kau sini baru lempar. Ha. Okey. Okay. Ready? One, two, three. Action. Eh! Ni apa benda yang pecah-pecah ni? Hah? Mengapa aku beli semua tu pakai air ke? Pakai Leo? Sini sekejap. Sini! Kutip, ku kemas. Ku dengar sekali. Siap kau. Angkat. Ya. Main phone, main phone sana, sana, sana dekat tempat tadi tu. Macam tadi lah. Habis. Okay. Ready? Ya, yeah, punya suara ni. Okay, ready? 3, 2, 1, and action. Ten, Belakang lah nanti aku nak undur-undur belakang aku. Eh, susah lah. Okay, ready? Hakim atas. Dua macam ni. Okay, Ready three, two, one, action. Hello. Hello yang. Ha. Ha. Okay, ready. Three, two, one, action. Ya, yeah, nampak kan ya? Gerakan lagi, gerakan lagi. quería ver que te carne. s 10. Yeah, sini. Satu. Terus lari ke sini ke aku. Okey, satu, dua, tiga. Action. Ah, pegang. Terus ke toilet sana. Ready, three, two, one, Action. Sean Kau kenapa Mira? Fira, Fira, Fira Fira, Fira, okay Ready Ready, 3, 2, 1 and action Kau kenapa Fira? Aku tengok kau gelabah aje. Cuci cerita sikit kat aku apa apa masalah Ha? And Terus jalan, pandang depan Terus jalan dengan kereta Ready, 1, 2, 3, action dekat Satu Dua Tiga Ok bilang dekat ni Dekat Hakim tu uh, ah, Ok cerita dia macam ni Okay ready Cerita dia macam ni uh, ah, Okay yeah. ready cerita mana Cerita dia macam ni Okay ready sabar Ready cerita one action Cerita dia macam ni No no tengok muka aku bukan bukan dengan bukan kamera. Satu. Dua, tiga, action. Jadi dia macam ni.